2013. Тимиртау 2013, алло. Февраль. Давай маши руками, раскачай, как мы качаем Долгими ночами, чарами своими Всех включая, вырубая свет в начале Чтобы в такты все качали, вызывая всех на поле Давай машем руками, Сначала медленно присядем, крошка Присядешь ниже кошка Давай протянем больше время Останови мгновение, дай мне больше силы Пока горят огни танцпола мы с тобой Один из звонки, мобилы, нас брос Текила топит мой мозг Я не фанатик, не босс, но манишь, я буду тебя трахать, чтобы ты не говорила Горят огни ночами, тусклыми свечами, чарами, чарами своими Ты поражаешь, знаешь, игрушки были раньше, сейчас игра другая Старше машины и гондоны заменяют кукол ваших Пробел. Второй парт Куплет Ха, Без припева Ха. Да, я в хип-хопе, да, я такой, как все обычно С виду мало, молодой, неприличное общение мне логичным заметишь, девочка дефект но будет слишком поздно утром, я уйду Пускай слезы мне становится похуй Теперь имею суку, девушка не стала больно Целку строит довольно, ходячий был на игноре Теперь ты расскажи, как ты по мне скучаешь, сука На следующей неделе абонент другой без стука Да я имею вашу женскую наивность Когда-то было больно, сука, тут искала принца Овца тупая на достатке променяла меня Хуя обоим в не вспоминая меня Ебитесь как хотите, как хотите, стройте планы Я знаю, твоя маму тоже подборы шалавы Поборы этой суки занимают все районы Ну пузырек на дозу, все остатки на гондонов На гондонов Тимиртау Тимиртау